L'altra sera sono sta all'usteria, non divertiva più ogni veia A sera le këtë nuk e bakert ku një mje mik A sera più della Pasqua felice ti ti ri ti ri ti ti ti ri ti ti ti Ti ri ti ri ti ti ti ti Ma puse fatter diam somule lunghe alla strada Per tornare a casa la mi muller Manza ponta sós porque ora un ros Voiet los a socas de trefor Molera bon, molera bon Agna bo, quattro sanguccion Molera bon, lera dentro la guerra una luna sala Momei hai un gran mela na spalla e un sespuzzei neanche un boi boiet l'orso un sei in file un musco in tu noce torna a des la mia moglie a la pezza la mena mo me la frega sta che quel denter fennat matena e se stanot us fa un po' frisco men sto gal maravacci inteso quattro senguccion Molera bon, lera bon, lera bon, lera bon Agna bo, quattro senguccion Alla passa de per, alla passa dell'opposizione, Alla passa de marche, alla passa dell'inflazione. l'inflazione Alla passa di guaio, che sta che la televisione Lera bon,